jadi kita mau ganti warna velg yang di depan maupun yang di belakang ya hijau nah kita mau lola uh, eh, jadi yang stabilo begitu fluorescent hijau. oke okay? pertama pakai yang tengah propan nah itu pen removal ya teman-teman jadi cat yang lama kita uh, kuas dulu dengan pen removal sampai coplok semua sampai copot cat yang lama lalu kita baru mulai dari paling kiri paling kiri itu prime grey, jadi itu sebagai dasaran Nah, kalau kita nggak pakai primer grey, nanti cat-cat yang di atasnya itu kurang merekat gitu ya. Gampang lepas, gampang rontok. Jadi kita pakai primer grey dulu sebelah kiri, baru setelah primer grey rata, mau diamplas boleh diamplas, baru kita naik ke fluorescent primer. Fluorescent primer ini fungsinya adalah sebagai seperti primer tapi buat khusus fluorescent. Begitu. Jadi bedanya di situ dia. Jadi biar eh, nanti di fluorescent itu dia lebih bagus gitu loh hasilnya. Oke, nah setelah fluorescent nah, primer baru naik ke yang yellow yang sebelah kanannya yang kode 9014. Nah, setelah itu semua rata baru kita tempelin stiker yang kita mau. Setelah tempelin stiker baru uh, kita naik ke black. Jadi stiker itu fungsinya cuma untuk masking ya. Terserah sih mau model gimana atau mau masking seperti apa terserah teman-teman fungsi untuk masking aja tutupin warna yang sudah ada artinya warna fluorescent yellow yang udah ada itu kita tutupin biar tertinggal lalu nggak di luar itu kita tutup dengan warna hitam ya nah setelah itu semua selesai baru dikelotokin stikernya lagi baru masuk ke clear jadi clear itu tahap akhir nah itu tujuannya selain melindungi cat yang ada di bawah juga untuk membuat uh, mengkilap ya jadi hasilnya itu jadi kinclong begitu oke kita lanjut kita aduk sampai rata ya teman-teman sekarang kita uh, mulai dengan hmm, kasih apa pen removal ya biar catnya lepas hati-hati teman karena ini sangat tajam kalau kena sangat gatal disarani pakai sarung tangan ya cuma saya nggak punya kita olesin secara merata nanti tunggu 3 sampai 10 menit ya 3 sampai 7 atau 10 menit dari ngobrol ini ya biar lebih gampang Setelah selesai semuanya, walaupun masih ada kata bayang-bayang dikit ya hijau nggak apa-apa nanti kita amplas amplas uh, pakai 4 400 sama air sabun biar bersih oke okay? kita keringin dulu teman-teman setelah selesai di amplas ya sekarang kita uh, akan lakukan masking. Masking itu penutupan. Kita pakai solasi biar gampang cat. primer grey ya primer grey itu buat lapisan dasar biar dia uh, lebih uh, apa lebih rekat gitu cat-cat di atasnya teman-teman setelah selesai semua ini saya uh, diemin sekitar saat malaman ya dari jam 6 sore kemarin sekarang jam 10 berarti ada uh, eh, 16 jam yang nggak jadi 3 jam karena biar maksimal 12 jam nah ini kita amplas ya amplas uh, halus saya pakai amplas 1000 campur air eh, sabun kita oles sedikit sedikit aja nanti kita lap aja gitu amplasnya ngambang ya jadi jangan terlalu ditekan ya kita naik ke fluoresen primer jadi sebelum fluorescent yellow kita pakai fluorescent primer kocok dulu ya satu menit teman-teman habis uh, selesai itu fluorescent primer kita pakai fluorescent yellow 9014 ya kodenya ya teman-teman sebelum kita cat dengan 9109 black, kita cek dulu ya. Uh, solasinya udah rapet apa belum? Karena kalau enggak nanti geledah. Pastikan rata. Pastikan dia rapet. Rapet. Nah, ini ada satu nih di sini agak kurang <clears throat> namanya dia sebagai kecil kita uh, terus kita cuci dikit dengan sabun baru kita naik clear ya clear ini fungsinya untuk melindungi cat yang sudah ada di bawah dan sekaligus mengkilapkan hasil catannya nah kita lapisin 2-3 lapis dengan jarak kurang lebih 10 menit nah setelah itu nanti kita tunggu 2-3 hari baru kita bisa pakai oke okay. jangan lupa pakai pengaman Oke, sekarang kita bongkar ya. Kita lepasin.